museum. হৰি বোলা জয় ৰাম বোলা উৰুকা আৰু ৰাতি বন্ধু আজি মেজি জ্বলা হেই ভাৱ মানে মোৰ কাপোৰ দিলা জয় হৰি বোলা সকলোকে জনালো মই চালাম নমস্কাৰ চিধা চাধা ল'ৰা নকৰো অহ জীৱনত ৰেপাৰ মোৰ শব্দ আছে ছাৰ সৰু ঘৰৰ ল'ৰা এদিন হ'ব ছুপাৰষ্টাৰ আনিছোঁ মই সকলোৰে বাবে উপহাৰ ইয়াত চবে মোৰ লগৰ যে চবে মোৰ ইয়াৰ পাৰ্টিটো ভাই কৰিম বা লাষ্ট ডিচেম্বৰ ষ্টিল কৰিম গোটেই ৰাতি হেনো কালি শুকুৰবাৰ ভাল বেয়া কথাবোৰ বাদ দেবা ইয়াৰ সকলোকে উইচ কৰোঁ happy new year happy new year happy new year এই খেলি বিহুতি ৰমকে জমকে বাজিছে পেপাৰে মাত আমি অসমীয়া বিহুৰে বলিয়া ততে নাই দিয়া গাত নাচনী ধুনীয়া দেখি মই পগলা হৃদয়তে নাযায় মোৰ ভাত গোটেই ৰাতি আজি বিহুকে নাচি মই নকলো অলপো লাজ দুহেজাৰ বাইছ